Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем очередную встречу видеопроекта «Родные души. Новые измерения. Беседа о главном». Сегодняшняя наша встреча будет посвящена отдельной особенной теме, она во многом индивидуальная, частная тема. Эта тема, а, можно так сказать, непонимание родных душ – той ситуации, когда они чувствуют, что души их вместе, они едины, они ощущают, переживают это состояние духовного, душевного единства, но в повседневности они чувствуют разделенность, они осознают, что их очень многое разделяет. Есть множество программ, а, различных ситуаций, которые не позволяют им не только воссоединиться, но даже и, скажем так, гармонично или полноценно общаться. Итак, сегодняшняя наша встреча, она называется «Неразделенная любовь», а, когда души едины, вместе, и когда есть ситуация непринятия. Начать а, нужно, конечно же, с того, что определить, что же это за ситуация непринятия потому что в этом смысле тоже есть различные а, разночтения. Каждый по-своему это воспринимает. Иногда а, внешние повседневные неприятия путают, а, так сказать, с полной несовместимостью. Когда встречаются родные души, они чувствуют, что есть контакт душ, у них также происходит процесс духовного пробуждения, или начинает он э, происходить, но они чувствуют, что между ними есть очень много, э, скажем так, несостыковок, очень много различий, которые не позволяют им даже общаться. И они интерпретируют эту ситуацию так, как ну, какое-то наваждение вдруг возникло, что это не есть э, любовь, и так и называют. Э, ты не мой партнер, мужчина говорит, ты не моя женщина, а женщина говорит мужчине, ты не мой мужчина. Вот э, э, такая вот ситуация возникает. Внутренние они едины, на внешнем, на повседневном э, плане они очень разные, они либо совсем не состыкуются, либо их э, точки соприкосновения, они очень слабые, их очень мало. Вот что это за ситуация. Та ситуация, которую мы будем обсуждать. А, все совсем а, непросто в данном случае. А, почему? Почему возникает, собственно говоря, проблема? Почему бы паре, мужчине и женщине, просто действительно не разойтись в этом случае, да, как говорится, с миром и сказать друг другу «извини, но ничего у нас не получится», ну и забыть с глаз долой и из сердца вон. А, ситуация состоит в том, что а, из сердца вон никак не получается. И мужчина, и женщина, они не могут забыть этой встречи, они не могут забыть тех чувств, переживаний, состояний, именно настоящей, удивительной любви, которая между ними возникла. И а, в результате получается то, что можно еще назвать таким разорванным состоянием – когда они как бы разорваны на две части. Одна часть и жаждет, и хочет, и даже требует воссоединения, общения. Вторая часть с такой же, наверное, силой подчас кричит «нет». Это невозможно. Нет, между нами слишком много, э, слишком много разного, то, что нас не может никак объединить. Мы слишком разные, мы слишком не понимаем друг друга. А, также говорят, он или она не соответствует образу а, моего партнера, слишком не, со, не соответствует этому образу. Для того, чтобы привести краткий пример, о чем речь, а, можно сказать следующее. Эм, допустим, мужчина – или женщина. Это, в общем-то, без, э, без разницы. Бывает как с мужчиной, так и с женщиной такая ситуация. А если они находятся в поиске, у них есть определенный внутренний образ своего партнера, то есть как должен партнер выглядеть, как он примерно должен себя вести, а, что он любит, чего не любит, какие у него интересы и даже в конце концов, какие у него интересы а, философские или духовные предпочтения. То есть есть определенный образ, иногда он достаточно целостный, иногда он достаточно яркий, то есть человек себе четко представляет, как выглядит его партнер, но иногда этот образ находится как бы в тумане, но тем не менее человек что-то себе представляет, что-то он чувствует. И вот когда происходит встреча с родной душой, достаточно часто – но, ну, наверное, в большинстве случаев. Человек говорит, боже мой, это совершенно не похоже на то, что я себе представлял или представляла. И сразу же, наверное, с первых минут или с первых дней знакомства он сталкивается вот с этим парадоксом, с этим состоянием раздвоенности. Он чувствует, что между ними, между их душами что-то происходит очень сильное – очень значительное, яркое и так далее. То, от чего он не хочет отказываться, то, что он, возможно, даже очень ценит, ему это очень нужно, ну, вот этот контакт душ, это любовь, необычайная любовь. А снаружи происходит разделение. Внутри души друг друга узнают, а снаружи сознание в повседневности а, не узнают друг друга и даже более того, а, никак друг друга не могут принять. Вот эта ситуация непринятия. Вот э, подобные случаи, они не редкость. Можно даже сказать как правило. То есть говорят о том, что не похож на моего партнера. Итак, тут сразу же возникает вот а, именно этот момент. Можем назвать его моментом неузнавания непринятие. Тут нужно отметить, что это непринятие может быть как обоюдное, так и одностороннее. То есть, либо один из партнеров, мужчина или женщина, не принимает другого, а другой принимает, он говорит, «Э, да, это мой партнер, это мой человек, это моя вторая половина. А другой говорит, нет, нет, нет, не дай бог, Ничего подобного я никогда не хотел, не хочу и не буду хотеть. Это не мое однозначно. То есть вот это может быть одностороннее непринятие. А, чаще всего встречается именно с одной стороны. То есть или мужчина не принимает женщину, или женщина не принимает мужчину. Но иногда бывает и обоюдное, так сказать, а, несогласие в этом отношении. Оба говорят друг другу, нет, ты не мой человек. И в то же время вот этот контакт душ. Итак, это э, такая э, очень короткая, обобщенная иллюстрация того, что происходит между родными душами, когда возникает вот, это, вот этот внутренний разрыв, внутренняя разделенность. Но самые большие действительно проблемы, настоящие проблемы – они возникают уже после. После того, как люди, а, оба партнера, они все-таки не могут расстаться, они не могут отказаться от этого общения, и они либо пытаются сознательно восстановить вот этот контакт, то есть воссоединиться на повседневном плане, да, или даже физически воссоединиться, начать вместе жить, либо хотя бы просто а, наладить э, полноценное, конструктивное, гармоничное общение. Вот. А когда все это начинает происходить, начинают возникать различные очень большие неувязки. Что это за неувязки? И вот тут начинается а, очень большой индивидуальный перечень. Вот буквально по пунктам, у кого а, какие проблемы. У каждых пар проблемы свои. И вот тут нужно сказать, очень хочется сказать, почему мы решили сделать сегодняшнюю встречу именно с этой темой, потому что именно в последнее время поступают очень часто несколько обращений, не два, не три, обращений именно по этой теме, когда идет дисгармоничное общение между родными душами на повседневном плане, именно в силу того, что они не могут принять друг друга как личности. А, они не, э, не то чтобы сознательно не принимают, а они органически, как говорится, не могут это э, принять. Для них это неприемлемо. Вот э, именно с этими вопросами, с этими проблемами обращаются в последнее время. Поэтому мы решили на сегодняшней встрече обобщенно разъяснить данную ситуацию. И как всегда, Э, нужно отметить, что, конечно, э, каждая ситуация в каждой паре, она индивидуальна. И там есть свои особенности, там есть свои камни преткновения, проблемы, э, деструктивные программы, которые начинают подниматься на поверхность. У каждой пары своя специфика внутреннего очищения, которое у них начинается, если они доходят до этого периода. Но и во всех случаях есть общие моменты. Вот именно об общих моментах сегодня мы и будем говорить. А, я постараюсь привести несколько примеров конкретных. Конечно же, без, эм, без того, чтобы подробно рассказать э, всю ситуацию, потому что мы всегда ответственно относимся к тем историям, которые нам люди доверяют, они нам присылают – а, свои истории, где рассказывают свою ситуацию. И, естественно, мы не разглашаем ни имен, а, ни конкретных а, мест, где, когда это происходило. И даже стараемся это сделать максимально-максимально корректно. <clears throat> Поэтому примеры, которые я сегодня буду приводить, они тоже такого обобщенного характера. Вот по причине того, чтобы сохранить, сохранить вот эту анонимность, которую, конечно же, а, каждый свою историю хочет оставить при себе. Итак, это, в общем, вступительная часть, а, объясняющая, о чем сегодня и как сегодня мы будем говорить на эту тему, тему неразделенной любви. Это действительно а, неразделенная любовь, а, потому что, а, как правило, как правило, возникает именно эта ситуация, что один из партнеров любит другого, любит искренне от всего сердца, а другой его не принимает. Он может в ответ сказать, ты знаешь, вот я чувствую, что между нами есть душевное общение – я чувствую что-то уникальное, особенное. Никогда я такого раньше ничего подобного не испытывал, то, что испытываю с тобой. Но я никак не могу принять то, как ты живешь, а, то, какой ты человек, а, то, что ты хочешь в жизни, как ты смотришь на эту жизнь. Я не могу принять твою жизнь. Я принимаю твою душу, но я не могу принять твою жизнь. А, получается, что с одной стороны именно идет вот это непринятие, отторжение, э, неразделенная любовь. И очень часто в этом случае э, люди идут на компромисс. Они идут на компромисс с самим собой. То есть они либо внутри у себя, либо осознанно – рассуждают следующим образом. Ведь я люблю его, как же я могу не принимать его жизнь? Как я не могу принимать его всего целиком? Ведь я люблю его душу. Это такая любовь, которая встречается ну не каждый день, и не всем это дано, а мне повезло. И я встретил эту любовь. Значит, я должен полностью принять этого человека. И вот тут мы вступаем на такое поле, которое в такую область, скажем лучше так, которая является очень многогранной. А, в этой ситуации все очень неоднозначно. И для того, чтобы в этой ситуации себя гармонично, экологично, можно сказать, правильно вести, нужно эти грани видеть. Нужно видеть как одно понятие отличается от другого. Вот мы возьмем понятие принять человека, да? Наверное, всем известно, что нужно принять человека всего целиком таким, какой он есть. Но как это возможно и нужно ли это в данной ситуации, когда происходит между родными душами вот такое вот, ну скажем, мягкое непонимание? К сожалению, я оговорился, я не могу привести всех конкретных примеров. Это личная тайна каждого человека, личная жизнь его. Я ни в коем случае не могу это нарушать и не хочу это делать. Поэтому я, э, дорогие зрители, не могу привести вам тех примеров, очень ярких, очень острых и очень болезненных примеров, которые говорят о том, что всего целиком, как говорится, человека принимать-то и не надо. Когда есть любовь родных душ, это не означает, что вы должны любить его эго-программы вместе с его душой. Это не означает, что вы должны принять его а, вот во всех его, ну скажем так, каверзах, да, со всеми его подчас жуткими недостатками. И жить с этим – вы не обязаны. Вот на этот компромисс родным душам идти не нужно, не обязательно. В этом нет никакой необходимости. А, дорогие друзья, кто присоединился к интерактиву, пожалуйста, вы, выключите микрофон, чтобы, <coughs> чтобы не шли помехи в эфир. Вот, спасибо. Очень важный момент. Именно между родными душами. Именно в данной ситуации. Мы говорим только об этом. Не обобщенно, не обо всем. А вот только о конкретной ситуации, только с родными душами. Если вы чувствуете родно, э, родственность душ, единство душ, истинную любовь, и вы чувствуете, что не можете принять те эго-программы, порой такие махровые, очень выпиющие эго-программы, которые есть у другого человека, у вашего партнера, вы не обязаны их принимать. Вы не обязаны идти на поводу у его, у партнера, у партнера когда он подвержен вот этим низким каким-то проявлениям. И опять-таки, оговорюсь, я выражаюсь очень обобщенно. Я не могу приводить конкретные примеры, чтобы не нарушать тайну а, других людей. Вы не должны потворствовать слабости своего партнера. Вам никто это не вменял в обязанность. Вы не должны а, закрывать на это глаза и идти на компромисс с собой, как бы, как это еще говорится, а, вставать на горло самому себе ради любви. Не обязаны это делать. Это самое первое. Это нужно, наверное, поставить первым пунктом, что такого обязательства нет. Принятие человека таким, какой он есть, это не означает, что да, совершая все эти непотребные вещи, да, веди себя отвратительно и омерзительно подчас – я все равно тебя люблю. Да, веди себя самым низким образом. Я все равно тебя люблю. Не надо этого делать. Почему? Очень просто. Потому что вы любите душу. Достаточно задать самому себе вопрос. А что, разве я люблю вот эти все проявления в нем? Конечно нет. Негативные я имею в виду. Конечно нет. А что же я тогда люблю? А я люблю его душу. А какая она душа? И вот тут начинается очень интересный, очень интересная история. Нужно самому себе в первую очередь ответить на вопрос, а какая же душа моего партнера? Кого же я вижу, когда я люблю? И чем более подробно вы разберетесь в этом вопросе, тем будет лучше. То есть а, начнет проявляться тот образ, образ его настоящего, настоящего с большой буквы. Не тот образ, который есть, э, когда вот проявляются все эти эго-программы, а тот образ, который есть внутри, и тот, тот образ, который есть он настоящий. Еще это можно условно в данном случае назвать высшим «я». То есть любите вы его душу с большой буквы, любите вы его высшее «я», И если вы сохраните эту любовь к его душе, к душе своего партнера, если вы не будете идти на поводу этих низких программ, то вы сделаете огромное благо себе и своему партнеру. Почему? Потому что если ваш партнер точно так же заинтересован в вашей любви, в вашем единстве – то он будет сознательно или полусознательно стремиться к тому образу, который виден вам. То есть он будет стремиться к своей собственной душе. Понимаете? Он будет освобождаться от этих, этих эго-программ, которые ему мешают жить. Он будет осознавать и чувствовать и переживать, что на самом деле то, как он себя ведет в повседневности – это не есть он настоящий. Это есть а, какое-то какое, -то, нагромождение, какое-то а, буквально какая-то свалка различных понятий, норм, догм. А, все там намешано, и воспитание, и социальная ситуация, и влияние, возможно, там друзей, знакомых, э, каких-то родственников, близких и далеких, влияние прочитанных книг, да все что угодно – Понимаете? Вот это огромное так, такое нагромождение вот этих различных программ, а среди этих программ особенно сильные те программы, которые, а, скажем так, сформировались, когда человек получил какую-то жизненную травму. Человек на что-то обиделся, на кого-то обиделся. В результате сформировался комплекс, вот этот блок – самая настоящая деструктивная программа, и она достаточно сильна, освободиться от нее очень трудно. Но так как это произошло давно, то он давно уже забыл, в результате чего он так себя вести стал, в результате чего он так стал жить. Он думает, что вот эти все программы – это и есть он. И не только думает, но и чувствует, и живет так. А вдруг появились вы, его родная душа, и вы видите его настоящего. И вы даже можете ему сказать, ну ты не такой. Я вижу тебя другим. И не только вижу, но и чувствую, люблю. И это огромная энергия. Если вы не будете, ну скажем так, обращать внимание на его эго-программы, а будете полностью сконцентрированы на его душе – будете видеть его, а, этого человека, чувствовать этого человека целиком так, как вы чувствуете его душу, то он начнет меняться. Он начнет становиться таким, каким вы его чувствуете и видите. Потому что он очень быстро начнет себя чувствовать точно таким же у него изнутри начнут подниматься эти программы, условно скажем, светлые программы, да? начнет подниматься а, его высшее «я», а, начнет устанавливаться связь с его высшим «я», с его душой. Он начнет по-настоящему пробуждаться духовно. И он начнет свой путь а, к самому себе, вот это вот пресловутый путь к себе – это станет практикой. И это не будет одностороннее. Вот об этом тоже нужно сказать. Когда вы думаете, что только претензии вы можете иметь к своему партнеру, да, и вы считаете, что только он должен измениться, то это неправильно. Это не так. Это не соответствует действительности. Да, кто-то из вас двоих должен измениться гораздо больше, чем другой. Такое может быть. Вполне. Но то, что должны меняться оба, это однозначно. Это сто процентов. И вот в результате именно связи, вот этой связи ваших душ, вы начнете оба меняться. У вас начнется и внутреннее очищение, и трансформация внутренняя за счет того, что активизируется ваша высшая душа. Так что не нужно принимать эти эго-программы. Не нужно с этим мириться. Не нужно себе наступать на горло. И не нужно э, так усиленно что-то доказывать другому человеку, если он не хочет ваш, вас слышать. То есть, если вы хотите ему сказать, вот, э, ты знаешь, я вижу твою душу, я знаю, какой ты настоящий, давай я тебе расскажу, да? А он вам говорит, нет, я это слышать не хочу и знать не хочу. Я такой, какой я есть, и меняться я не собираюсь. Тяжелый случай, но такое тоже иногда бывает. Не стоит, не стоит упорствовать в этом. Не стоит ему очень сильно доказывать, что он не прав, что он другой, что он лучше. Тут э, должен быть обоюдный интерес – в этом процессе успеха можно достичь только тогда, когда вы оба, оба партнера, родные души, вы оба заинтересованы в том, чтобы действительно либо вы соединиться на самом деле, либо по крайней мере, по крайней мере, пройти вот этот путь для того, чтобы освободиться от эго-программ, от, э, от мешающих, деструктивных, по крайней мере, эго-программ, для того, чтобы а, жить так, как живет ваша душа. Вот если оба заинтересованы в этом а, процессе, тогда успех может быть. Если заинтересован только один, а другой говорит категорически «нет», и не только говорит, но также и действует, то боюсь, что ничего не получится. То есть тут, э, скорее всего, скорее всего, нужно будет Э, очень серьезно задуматься над тем, чтобы э, не мешать человеку жить, то есть не продолжать с ним общение. Но э, все-таки каждый случай отдельный, индивидуальный, поэтому тут нужно сделать обязательно ссылку. Прежде чем делать подобные выводы, э, нужно разобраться во всей ситуации достаточно подробно. Итак, вот, э, вот такой очень важный момент – а почему на него стоит обратить особенное внимание? Еще раз повторюсь, не нужно принимать эго-программы человека, не нужно с этим мириться, не нужно тем более подстраиваться под них, как иногда бывает, и это категорическая ошибка. Наоборот, нужно а, полностью сконцентрироваться на душе, с большой буквы, душе человека, на его высшем «я» и общаться только именно в этом ключе. И воссоединяться именно, на, именно вот на этом пути, на пути воссоединения душ. Если же человек в своем поведении э, отклоняется от этого пути, да, то нужно это быстренько осознавать и нужно с этим что-то делать. Иначе ваше общение и ваше воссоединение становится просто невозможным. Эго-программа вам не позволит воссоединиться. После того, как вы действительно обнаружили, что вас разъединяет что-то неестественное, что-то наносное, что-то извне принесенное. То, что человеку по большому счету не свойственно, но он, может быть, даже с этим родился. Вот такое даже бывает. То есть человек родился с деструктивной программой, очень сильной бывает деструктивной программой. Он с рождения э, с этим живет. И настолько он с этим свыкся, что да, считает это своей а, личностью, своим, своей натурой своим характером. И, может быть, иногда, да, не хочется с этим расставаться. Но в момент встречи родных душ, когда происходит духовное пробуждение, человек в силах осознать, понять, что на самом деле он не такой. Что та программа деструктивная, которая у него была, возможно, даже с рождения, она ему не свойственна. Это возникло в результате чего-то, ну, будем говорить так, нежелательного, да, неестественного. Это первое. И второе. Он должен осознать, что от этой эго-программы возможно освободиться. То есть вот такой постулат, некоторые верят в то, что человек вообще не может меняться, что человек не меняется. Это нонсенс. Это абсолютный нонсенс. Если бы так было, то прогресс бы стоял на месте, ничего бы не менялось. Мы бы сейчас, наверное, жили в пещерах и тому подобное. То есть человек меняется, он очень сильно меняется. И иногда меняется, иногда его изменения происходят действительно долго, в течение многих-многих лет, иногда в течение нескольких жизней, если кто-то следит, а, знаком со своими прошлыми воплощениями, да, а иногда эти изменения происходят стремительно и в сжатые короткие сроки. Вот любые духовные практики занимаются именно этим подходом. То есть они хотят, чтобы эти перемены, эти изменения происходили в короткий срок. И э, удачная духовная практика, когда человек успешно ее выполняет, она характеризуется именно этим – что он начинает трансформироваться, начинает кардинально меняться. Его жизнь становится а, кардинально иной, абсолютно другой. Вот это происходит с родными душами. Когда мы встречаем свою родную душу, мы получаем вот этот кубический сантиметр шанса на кардинальные перемены в своей жизни. И подчас человек упускает этот шанс он просто его не узнает, он просто не понимает, что происходит, и уходит вот этот момент, момент силы, и человек дальше уже, да, действительно не может меняться. Либо эти перемены должны быть уже очень медленными. Но э, если все правильно осознать, то человек использует этот шанс, он как бы впрыгивает в поезд, который идет дальше вперед. Он чуть-чуть притормозил этот поезд около его станции – и теперь он запрыгнул на площадку, и поезд понес его вперед. То есть пошло ускоренное развитие. Все это говорит о том, что человек, да, действительно меняется. И если вы встречаете свою родную душу, и у вас а, такая мысль, что нет, люди не могут меняться, что все усилия, они бесполезны, что это ни к чему не приведет. Это не так. Это не так, но для того, чтобы получить реальные перемены, как правило, приходится очень сильно постараться. Вот э, такая ситуация. Нужно осознавать, что на самом деле вот эти перемены они возможны. Более того, встреча родных душ, она и во многом э, происходит для того, чтобы человек кардинально изменился. То есть Вся логика такой встречи говорит о том, что оба они э, должны измениться, должны трансформироваться. Мы говорили о том, что когда вы осознаете эту ситуацию, ситуацию неразделенной любви, то это должно быть максимально правильно проинтерпретировано вами. И для того, чтобы вы правильно осознали то, что с вами происходит, я сейчас вам скажу буквально по пунктам несколько вещей, как это сделать, как правильно осознать происходящее с вами, когда у вас неразделенная любовь именно с вашей родной душой. Первое. Вам нужно будет а, стать немного экстрасенсом. То есть обратиться к себе внутрь и очень внимательно почувствовать, прочувствовать, что вы чувствуете к этому человеку, к его душе точнее, можно так сказать, да? Максимально войти в это состояние, состояние единства душ, и определить, что это за энергия, что это за поток вас ведет, Конечно же, каждый, наверное, скажет, это любовь. Да, это любовь. Но любовь, она, э, та любовь, которую вы почувствуете, она кардинально, очень существенно отличается от любой влюбленности, которая может быть в повседневности. Почему это важно? Я сейчас объясню. Если вы а, максимально точно прочувствуете вот этот поток любви, который а, между родными душами всегда присутствует, вы поймете, что на самом деле этот поток любви не имеет отношения, ну практически вообще не имеет отношения а, к повседневности, к тому, как человек себя ведет, как он выглядит, как он живет, как он думает, говорит и так далее. То есть этот поток, который вас объединил, он другой природы – это очень важно определить. И вот тут очень важно не допустить ошибки, которые иногда допускаются. Люди, а, которые это осознают, они говорят, это любовь не для земных отношений. Это любовь откуда-то с неба, она, она не земная. И это правильно, она такова и есть. Но это не значит, что вы не можете быть вместе в повседневности. Или это не значит, что вы не можете общаться в повседневности. Это совсем этого не исключает. Почему? Дальше я буду объяснять. Итак, если первым пунктом вы прочувствовали этот поток любви, который между вами есть, то вторым пунктом вам нужно наоборот прочувствовать, точно так же очень тонко, как экстрасенсы, прочувствовать те программы, те ситуации, которые вас разделяют. И если вы очень внимательно, очень осознанно подошли к этому процессу, то вы поймете, что это определенные, как будто инородные тела. Как вот вы знаете, как, э, может быть, в глаз попадет какая-нибудь соринка, пылинка, она доставляет боль, дискомфорт, но это не значит, что ваш глаз нехорош вдруг стал. Это значит, что в него попало инородное тело. Достаточно просто освободиться от инородного тела – и все станет хорошо. Вот если вы это осознаете, что деструктивные программы, которые вас разделяют, это инородное тело в вашей жизни, тогда э, возможен прогресс в ваших отношениях, тогда возможен успех в вашем общении. То есть вы будете четко понимать, что вам мешает даже просто общаться – мешает что-то неестественное для вас. То, что по-настоящему не ваше. И то, что вам по большому счету не нужно. И вот тут мы подходим к замечательному пункту. То, что мешает родным душам, то, что вызывает вот это состояние неразделенной любви, очень часто, не всегда, но очень часто является тем, что вам не нужно по жизни вообще, то, что не ваше. Если вы очень внимательно все это проанализируете, то вы придете именно к такому выводу. Вы поймете, что а, то, что вы ожидаете от партнера, на самом деле это может быть влияние рекламы, кстати говоря. То, что нам в рекламе всегда показывают, это образы мужчины и женщины. Это же нереальные образы. Если мы сами себе зададим вопрос, а вообще существуют такие люди, которые, которых часто показывают в рекламе, как образец мужественности и, женщин, и женственности, мы скажем, что либо такие люди не существуют, либо их какие-то единицы. То есть какая-то группа там людей, которые вот так вот живут какой-то такой рекламной, эфемерной жизнью. То есть это неестественно для жизни вообще. Ну какой пример, а, чтобы со стороны, давайте возьмем пример – а, кукла Барби, пожалуйста, стандарт женской красоты, да? Ну, много таких вот э, женщин, как кукла Барби. В основном же не такие. Или если мы возьмем стандарты мужественности, что мужчина должен быть такой там все напролом, а, всего добьется, все решит, а, во что бы то ни стало, все из-под земли достанет. Но вообще это разумно, это нормально – то есть идти по головам э, других людей, невзирать на что бы то ни было вокруг и добыть э, во что бы то ни стало, там добыть деньги, добыть какие-то условия. Это тоже ненормально, но это как бы яркие примеры, да? Можно привести другие примеры. Это просто как бы наводка на то, чтобы вы осознали то, что вы ожидаете от партнера, то, что сознательно, умом ожидаете, это действительно ваше, то, что у вас в сердце находится, то, что требует ваша душа. Это действительно так? Или, может быть, нет? Или, может быть, не совсем так? Вы знаете, вот в процессе индивидуальной работы достаточно часто обнаруживается именно этот момент – то, что человек ожидал сознательно, умом, на самом деле ему не нужно. Его душе, она, а его душа к этому не имеет вообще никакого отношения. Это просто какие-то социально наведенные программы или еще откуда-то со стороны наведенные программы. Итак, вот этот э, пункт, когда вы обнаруживаете то, что вас разделяет, для вас неестественно – Дальше это может оказаться для вас не только неестественным, но и просто для вас болезненным. То есть, если вы очень хорошо все осознали, у вас буквально как видеоряд перед глазами промелькнет сюжеты вашей жизни, где вот эта программа вам вредила. Можно говорить еще не программа, а можно говорить субличность, которая в вас живет, которая э, диктует вам какие-то правила, да, каким должен быть партнер, каким должна быть жизнь. Вот, этот, вот эта субличность вам в жизни очень много навредила. Такое бывает в процессе осознавания. Таким образом мы обнаруживаем, что то, что нам на самом деле нужно, и то, что нам приносит наибольшее благо, это находится в нашей душе. И там никакой разделенности с нашей родной душой нет, а наоборот – там единство. И таким образом мы логически приходим к тому, что встреча с родной душой – это то, что нам чрезвычайно нужно, чрезвычайно нужно, нашей душе нужно. Э, дальше, конечно, каждый может выбирать, э, какой образ жизни ему дальше вести. кто-то сделает выбор в пользу своих эго-программ. И такое бывает нередко. То есть человек говорит, рассуждает примерно следующим образом. Но душа – это, конечно, хорошо. И настоящая любовь – это прекрасно. Но как бы реальная жизнь, она другая. И тут нужно быть другим человеком. Нужно быть таким человеком, который здесь может выжить который здесь может чего-то достичь, чего-то получить. Ну, короткий пример а, какой. Если так рассуждает мужчина, значит, он а, говорит о том, что это, конечно, все здорово, родная душа, но нужно деньги зарабатывать, нужно в жизни устраиваться, нужно а, тем или другим заниматься занятием, которое приносит доход, которое приносит уважение, которое перспективно, и соответствующим образом выстраивать свою жизнь. И взаимоотношения с родной душой туда, в этот образ жизни, никак не вписывается. Вот. Либо другой пример, человек говорит, что, ну, скажем так, женщина рассуждает иначе. Она а, говорит о том, что да, любовь прекрасна, все замечательно. Но вот а, вы говорите о внутреннем очищении, о трансформации, а что потом? А вдруг э, мы все-таки расстанемся? а вдруг у нас ничего не получится. А очень хочется именно выйти замуж и родить детей. То есть нужно искать такого партнера, который просто будет в какой-то степени, так или иначе, надежным и удовлетворительным. Тут выбор каждого. Кто-то выбирает путь любви и доверяет свою жизнь своей душе, своему сердцу, доверяет и говорит, пусть вот как моя душа меня ведет, я так и буду жить, несмотря ни на что, и будь что будет. А кто-то выбирает умом и говорит, что да, душа хорошо, но нужно быть разумным человеком, нужно просто устраиваться в этой жизни. Вот тут уже каждый э, волен делать свой выбор. Но сегодня мы, э, естественно, говорим о том, что эм, пара а, родные души, мужчина и женщина, они э, стремятся к тому, чтобы было их общение, стремятся к тому, чтобы воссоединиться. Они действительно доверяют свою жизнь своему сердцу, своей душе. Вот мы берем этот вариант. И при этом варианте, как быть с теми э, программами, которые нас разделяют. Вот об этом мы сегодня говорим. Итак, я э, немного пояснил по поводу того, каким образом можно поступать в данном случае. Какие еще широко распространенные ошибки на этом пути? Когда происходит вот эта ситуация неразделенной любви, как правило, а, это происходит э, следующим образом. Один из партнеров, мужчина или женщина, это без разницы – один как бы уходит, то есть он говорит «нет, между нами ничего не может быть, а, раз ты не принимаешь мои эго-программы, не принимаешь, как я живу, между нами ничего не может быть», и уходит куда-то. А другой а, автоматически, инстинктивно начинает как бы догонять. То есть один убегает, другой догоняет. А, на самом деле это из мира животных наша реакция. То есть э, в мире животных так и устроено животный инстинкт, он таким образом работает. Один убегает, другой догоняет. Как помните э, в фильме «Берегись автомобиля», а ты чего убегал? А ты чего догонял, да? А я вижу, ты убегаешь, вот я и догоняю. Вот такая ситуация. Вот чтобы этого не произошло, нужно быть э, осознанным человеком. Не нужно свою жизнь доверять вот этим животным инстинктам, будем говорить прямо. Лучше проявить осознанность и прийти к другому выводу, что если человек, а, ваша родная душа, уходит от вас, мотивируя это тем, что вы не такой, какой он ожидал, а, что вы должны быть, да? Но тем не менее, вы знаете, что ваши души едины, вы знаете, что его душа также любит вашу душу, как и ваша душа любит его, да? тогда нужно сделать правильный вывод. И скорее всего, этот вывод будет следующим. Оставайтесь в этом состоянии любви к его душе. Постарайтесь, это очень трудно, на самом деле очень трудно, иногда почти невозможно. Но тем не менее это происходит. Постарайтесь отделить в своем восприятии – то, как он себя ведет, как он живет, отделить это от его души, от того, какой он настоящий, этот человек, и продолжать любить его душу. Это еще называется внутренний путь. То есть э, вовне вы уже больше не совершаете активных действий. Вы не догоняете этого человека, а вы не стремитесь ему что-то доказать, в чем-то убедить или переубедить. Вы внутренне остаетесь с ним. Внутри он также с вами, этот человек. И это очень рискованно. Это очень рискованно. Потому что этот человек действительно может исчезнуть из вашей жизни. И если вы рассчитываете на то, что вот это действие, внутреннее действие, а в каждом случае, а, вот мы сегодня говорим обобщенно, да, вот в каждом случае это действие приведет 100% к тому, что ваша родная душа к вам вернется, то я вам скажу, нет, такой гарантии нет. В каком-то конкретном случае такая гарантия есть. Вот если обращаются э, для индивидуальной консультации, мы разбираем очень подробно – и тогда я говорю, вот если вы будете делать так, если пойдете внутренним путем, то ваша родная душа обязательно проявится, а, найдет вас, и ваше общение будет восстанавливаться. Вот когда-то такие случаи есть. В других случаях я такого сказать не могу, то есть никакой гарантии нет. Но если вы идете внутренним путем, если в вашем сердце сохраняется истинная, настоящая любовь, к этому образу, к его душе, несмотря ни на что, то можно дать абсолютную гарантию, стопроцентную гарантию, что в вашей жизни достаточно быстро появится эта любовь настоящая. Либо вернется тот человек, который ушел, ваша родная душа, либо появится другой человек. И вот в этом есть элемент риска – но этот элемент риска только на поверхности. Вам будет казаться, что вы рискуете. Да, вдруг он или она уйдет и все. Да, он или она а, мой единственный а, человек, моя вторая половина. Да, никогда ничего подобного не было и, наверное, никогда ничего подобного не будет. Может быть так, а может быть и нет. Если у вас а, такое суженное состояние сознания, что вы видите только этого человека, больше никого, вы можете ошибаться. Это может оказаться не вашей второй половиной. Это может быть ваши учитель, или родственная душа, или просто очень сильная влюбленность, или кармический партнер тоже может быть. То есть вы можете ошибаться. И если вы обращаетесь даже к экстрасенсу, к ясновидящему, вот несколько было таких случаев, а мы разбирали несколько подобных случаев, когда обращались к ясновидящим, и ясновидящий говорит, я вижу между вами очень сильную энергетическую связь, энергии идут. Но я не могу сказать, э, что вот это твоя вот только единственная половинка и все. Почему так невозможно сказать очень часто? Эм, потому что нужно быть очень глубоко погруженным в тему вот родных душ. Энергетические связи даже очень сильные, они бывают разные. И не всегда и не обязательно это ваша вторая половина. И если э, человек вот очень хорошо ориентируется в этой теме, очень хорошо ориентируется, то он вам с большой степенью уверенности может сказать да или нет. Но таких людей, которые ориентируются в теме родных душ, очень немного. Тут нужно сказать прямо. Потому что тема эта, она не настолько глубоко и широко проработана, чтобы э, появлялись э, профессионалы экстра-класса. Вот пока такого нет. Возможно, очень может быть, даже наверняка в скором времени это будет. Но для того, чтобы это произошло, должно пройти время определенное. Фактор времени в нашей жизни имеет свое значение. А, профессионал, мастер, он становится настоящим мастером только со временем. Когда уже приобрел достаточно большой опыт, когда совершил какие-то ошибки, проработал эти ошибки и так далее. То есть а, речь о том, что а, не зацикливайтесь на каком-то одном человеке. Это трудно, на самом деле трудно, потому что есть вот эта любовь. Особенно, если это любовь у женщины. Женщина так устроена по своей природе, в отличие от мужчины, что в основном у большинства женщин такая ситуация, если есть у них любовь в сердце, то другой человек уже не может прийти в их жизнь. Поэтому тут опять тонкая грань. Пусть в вашем сердце живет любовь. И пусть эта любовь будет даже к этому конкретному образу, который представляет ваша родная душа но пусть это не будет зависимость от конкретного человека. Вот тут вот любовь и зависимость, образ и конкретный человек, между ними есть тонкая-тонкая грань. И если вы ее различаете, эту грань, если вы ее соблюдаете, то гораздо-гораздо меньше проблем будет у вас э, в общении с партнером, с родной душой. Вот, что касаемо ситуации неразделенной любви, я это, это имею в виду. И а, закончить нужно следующим. Когда между вами возникла вот эта ситуация, неразделенная любовь, когда ваши души вместе, а сознание не принимает вашего партнера, если вы следуете вот этим пунктам, о которых э, я сегодня вам рассказал, это обобщенные пункты, но тем не менее вы на свою ситуацию можете их а, переложить. Если вы следуете этим пунктам, если вы сохраняете любовь в своей душе к этому образу, если вы э, всеми силами, всеми путями стараетесь не обращать внимания на его эго-программы и не принимаете его эго-программы, не говорите ему «да-да-да, хорошо, пусть, пусть ты будешь такой, я все равно тебя люблю», не надо этого делать. Вот если вы любите только душу, то при условии, если ваш партнер заинтересован в вашем единстве, то вы оба трансформируетесь. Вы оба очень существенно изменитесь. Это закон. Это закон взаимоотношений родных душ. Если вы следуете путем истинной любви, путем единства ваших душ, значит вы обязательно э, а, переживете вот эту трансформацию. И эта трансформация будет для того, чтобы вы освободились от этих неестественных, а, искусственно навязанных внешних программ. И ваше воссоединение было полным, ваше общение было а, гармоничным, максимально гармоничным. То есть это путь успеха. То, о чем а, сегодня было рассказано, это путь решения вот этой проблемы, проблемы неразделенной любви. Вы обязательно ее решите, и обязательно ее решите успешно, если пройдете этот путь до конца. Это таков закон. Можете даже нисколько не сомневаться. Ситуация неразделенной любви, ситуации вот этой двойственности – с ней сталкиваются практически все родные души. Практически все, за редким исключением. То есть в какой-то степени это можно назвать нормой. В какой-то степени это нормально. В определенной степени. Поэтому, когда с вами происходит подобное, вы не должны этим смущаться. Вы не должны думать, что это какой-то приговор вашим отношениям, что их не должно быть. Вы должны воспринимать это как задачу, которая перед вами возникла и которую вы можете решить. И э, как решить эту задачу? В общем, э, сегодня я вам рассказал, каким образом это происходит. То есть эта задача решаемая. Если у вас будет изначальное видение этой ситуации, именно как задача, которую нужно решить, и она имеет свое решение, там есть правила решения, и если им следует, то все произойдет успешно. Если у вас будет такое видение, то вы будете сами гораздо более спокойными, гораздо более осознанными, и а, вы придете к успеху. Это обязательно. Нужно стремиться к такому состоянию, когда ваша душа будет всем полностью довольна, ваша высшая душа. Это еще называется высшее разрешение – когда мы живем так, как дает нам на то разрешение наша высшая душа или наше высшее Я, мы чувствуем покой, мы чувствуем мир у себя внутри. Это то, что иногда можно назвать уверенностью, но это не совсем уверенность. Это просто покой и мир. Если мы в этом состоянии зададим себе вопрос – а почему я такой спокойный? Ведь э, во внешней жизни много нерешенных задач, даже проблем, ситуаций каких-то. Вы не получите ответа на этот вопрос. То есть этот покой есть сам по себе. Это просто есть удовлетворение вашей души. Вы живете по душе, и ваша душа довольна вот это состояние покоя, когда вы его достигаете, оно как индикатор показывает нам, что мы находимся на верном пути. И в конце я хочу пожелать всем, кто встретил свою родную душу, ориентироваться именно на это состояние, состояние покоя, состояние удовлетворения, стремиться к этому, слушать свою душу, ее подчас а, негромкий голос, который нам всегда говорит истину. Следовать этому голосу, и тогда мы обязательно достигнем успеха. Тогда мы обязательно придем к самому лучшему варианту развития событий.